momento eh, más que un juego, vamos a hacer una presentación donde mis alumnos van a mostrar sus movimientos, su destreza, de todas sus habilidades y todas sus cosas. Eh, van a mostrar un poquito de después de eso vamos a liberar un poquito la rueda para que puedan jugar y puedan dar un poquito de incrementamiento. Y ahí está, ahí está, cámara que por su la que Esta cámara ya está la

Yeah. Eh, fuerte aplauso. Profesor Marco Bonaire, fuerte aplauso. Roja, dando un fuerte abrazo a todos ustedes, señoras que no sé quiénes son. Fuerte abrazo gente, voy a pedir una especial ayuda a los graduados, no, perdón, a los solamente los profesores los profesores arriba, ya, en lugar allá, y voy a pasar a llevar a unas personas acá. Eh, pedimos a que se presente Marcela Espinosa, Marcelo Hermosilla.